жиренше хан сынағына түскені бір күні жиреншені хан шақыртып алып оған қырық сиыр беріпті осы сиырлардың ішек қанын тірідей тазалап әкел Барлығында соясың сойғанда біреуінің ішінен бір түйірде қылтың шықпасын депті жиренше қырық сиырды айдап әйелі қарашашқа келеді қарашаш қорықпа сиырларды ащы құдықтың басына айдап барып жалғыздап суарда, суарғаныңды сол жерде айналдыра қуа бер әуелі ішінің қармауы кетер онан кейін жын арала су кетер ең соңында қара судың өзі кетер депті жиренше қарашаштың барлық айтқандарын істеген екен оның айтқандарының барлығы да дұрыс келіп сөйтіп қырық сиырдың барлығының ішін тазалап ханға алып келіпті хан сиырларды шетінен сойғыза бастапты сонда ешбіреуінің ішінен қылтаң таба алмай аңтаң болған екен бір күні хан жиреншеге хабар береді жиренше біздікіне келсін келгенде жолмен де жүрмесін жолсызбен де жүрмесін депті жиренше бір ит бір ешкіні қосақтап алып жолға түсіп ханның үйіне қарай жақындайды оның келе жатқанын хан көріп мынау кім өзі жолмен де жүрмейді жолсызбен де жүрмейді қалай жүріп келе жатқан адам деп таңырқайды ит пен ешкіні қосақтағанда қалай дұрыс жүрсін былайынша жүргенінің өзінде де дұрыс жүрмейді депті жиреншенің тапқырлығын көріп хан таң қалған екен тағы бір күні хан жиреншені шақыртып алып оған сексен еркек қой береді Жазғы тұрым қой қоздаған уақытта осы қойлардың барлығын қоздатып алып келесің деп жарлық етеді жиренше қойларды алып қарашашқа келіп ақылдасады қарашаш сасатын түгі де жоқ қойларын шетінен сойып жей берелік хан келсе жауабын өзім беремін дейді қой қоздайтын уақыт жетіп о да өтіп кетеді хан жиреншеге хабар жібереді жиренше жауап қатпай қойларды шетінен жалғыздап сойып жеп жата береді бір күні хан шыдай алмай атына мініп жиреншенікіне келеді оның келе жатқанын қарашаш көріп жиреншені үйге жатқызып тастайды да өзі білегін қанға былғап ханның алдынан шығады хан жиренше қайда деп сұрайды қарашаш жиренше үйде жас босанып жатыр депті хан ол не дегенің еркек адамда бала таба ала екен деп күліпті сонда қарашаш тақсыр еркек адам бала тумаса еркек қой қалай қоздайды депті хан қарашаштан жеңіліп атының басын бұрып алып ізінше кейін қатқан екен дейді бала жиренше әз жәнібек жаяу мал қарап жүрген балаға кез болады шырағым елсіз жерде неғып жүрсің деп сұрайды жалғыз түйемнің жалғыз түйемнен көз жасып қалып соны іздеп жүр деп жауап береді бала түйеңді тұсап қойсаң болмай ма түйемнің тұсауы өліп қалып еді дейді бала ол әкем өліп қалып еді деген сөз екен балам біз қай үйге қонамыз бір қой жеймін десеңіздер қай үйге болса да қона бересіздер екі қой жеймін десеңіздер біздің үйге қонасыздар дейді бала сонда қасында ханның қасындағылар мынау бір мырза бала екен осының үйіне қонайық дейді қонақтар үйге келген соң бала бір буаз саулықты жетектеп келгенде шырағым бойдақ қой жоқ па деп ескертеді хан мен бойдақ қойдың жоғын мана далада айтпап па едім екі қой жеймін десеңіздер біздің үйге қонасыздар дегенім осы емес пе дейді бала қонақтар бала жауабына қайран қалады да бұл бала әлі жас шешен жиренше еді сұратқан хан ақымақ па сұраған сен ақымақ па баяғыда жиренше деген өзі кедей бір шешен болыпты ол асқан ақылды сөзге ұста шешен адам екен жиреншенің шешендігіне қызығып хан шақырып алып оны өз қасына ертіп жүреді екен бірақ жиренше ханды жақтамай елдің сөзін сөйлепті он ол халдың алтындай сарайына тұрақтамай өзінің кішкене күркесіне келіп жатады өз үйіне келгенде ол мың жасап бой жазып қалады үйі өте кішкентай болса керек киізі қырық жамау күркесіне келіп қайран менің өз үйім кең сарайым боз үйім деп керілгенде жиреншенің екі аяғы тізесіне дейін күркеден сыртқа шығып жатады екен бір күні хан нөкерлерін ертіп серуенге аттаныпты еріккен ханға ермек керек хан жиреншені шақыртып алып ертіп шығыпты хан сампылдап әңгімені соғып келеді күн желтеңдеу болса керек бір адырдан аса бергенде ханның алдынан ә, бір түп қаңбақ домалап ұшып бара жатады уа жиренше анау қаңбақ қайдан келет, қайда барады екен сұрап келші дейді хан жиренше шауып ала жөнеледі жетіп барып қаңбақты қамшысымен ұрып тоқтатып біраз бөгеледі де аздан кейін қоя беріп ханға қайтып келеді жел қуған қаңбақ бөгелсін бе домалай жөнеледі уа жиренше сөйлестің бе не айтты қаңбақ қайдан келеді қайда барады екен делегейленіп дейді хан сөйлестім тақсыр сөгіп салды өзімді деп жауап береді жиренше ал айт қаңбақтың не дегенін тақсыр соны сұрап не қыласыз желдің, желдің өтінен шықтым ығына қарай ығып барам желге ұшам сайға қонам оның несін сұрайсың білмеуші ме едіңдер ұшарымды жел білет қонарымды сай білет осыны сұрата жіберген хан ақымақ па сұраған сен ақымақ па деді де қаңбақ ұша жөнелді тақсыр дейді жиренше хан ұялғанынан ешнәрсе дей алмай қалады